Oh, yeah. コーティがいいって言ってたらやな。 用了。 what's wrong kita serang serang serang Yo. Iya. victoria y ahora es que Uah, horse fool has been oh, slain. serang tolong ya. Jangan pandang menyerah. Peeling spree! 四。 Shake it, baby. Yes, nice. Oke okay guys, sekian dari video saya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke teman-teman kalian. Semoga video ini menghibur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.